महाराज आत्महत्या कांड में आज एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है भैयू महाराज यानी उदय सिंह देशमुख की मां पिचहत्तर वर्षीय कुमुदनी देशमुख ने यह कहा कि महाराज के मौत के छः महीने बाद उन्होंने इस सच्चाई को सामने रखा है उन्होंने कहा कि वह युवती धीरे धीरे भैयू के पास काम करने के लिए आई थी और कुछ ही समय में उसने घर में अपना प्रभाव जमा लिया वह भैयों के बेडरूम में ही रुकती थी उनकी अलमारी में कपड़े रखने लगी उन्हीं के बाथरूम में नहाने भी लगी विनायक और शेखर भी उसके गिरोह में शामिल थे सब ने षड्यंत्रपूर्वक भैयू को जाल में फंसाया और ब्लैकमेल करने लगे उन्होंने उन सभी आरोपों की पुष्टि की जो ड्राइवर कैलाश पाटिल उर्फ बाऊ ने लगाए थे फिलहाल कुमुदनी की तबीयत ठीक नहीं है पर वे भैयू महाराज को अक्सर याद करती हैं उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पता है कि शेखर और विनायक भैयू को अकेला देखते ही लड़की को फ़ोन कर देते थे भैयू भले ही नहा रहा हो फिर भी ज़बरदस्ती उसके कान पर फ़ोन लगा देते थे कुमुदनी ने पुलिस अफसरों से भी फ़ोन पर चर्चा कर इस बात को दोहराया सीएसपी के अनुसार जल्द ही कुमुदनी आयुषी और कुहू के बयान लिए जाएंगे भैयू महाराज की मां ने यह भी आरोप लगाया कि भैयू महाराज को उस युवती ने मारा है आश्रम में काम मांगने आई थी भैयू के पास धीरे धीरे पूरे घर में उसने अपना प्रभाव जमा लिया अकेली वही नहीं विनायक शेखर भी साजिश में शामिल थे विनायक नाली साफ करता था उसके पिता काशीनाथ आश्रम में सेवा करते थे काशी ने बेटे को मिलवाया और भैयू के पास नौकरी पर रखवा दिया उसने जाल बिछाया और भैयू को मुट्ठी में कर लिया शेखर तो भैयू को दबाकर रखता था एक बार भैयू साधना के लिए जा रहे थे उसने लड़की का जिक्र किया और कहा महाराष्ट्र तो उसके साथ घूमने गए हैं तब मैंने उसे बहुत फटकारा और मुझे उसने पलट कर जवाब भी दिया था सबसे बड़ी बात तो यह है कि भैयो महाराज आत्महत्या केस में महाराज को ब्लैकमेल करने वाली लड़की और सेवादार विनायक के अंतरंग स्थिति के फोटो भी अब सामने आ गए हैं